proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é proteção. Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Ao Senhor peço é apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo. direção da minha vida. Sei que a bondade. proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação.